Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment en tête ou pied de page d'un modèle peuvent être dynamiques en fonction du nombre de pages. On voudrait que le numéro de page soit absent si le document n'a qu'une page, comme dans cet exemple, mais qu'il soit présent sur toutes les pages dès lors qu'il y en a plusieurs. Voyons comment procéder avec un nouveau document. insertion du pied de page, la position dans le menu dépend de votre version, puis nous insérons les champs numéro de page et nombre total de pages. Masquer ou afficher le pied s'obtient en insérant un champ, autre champ, onglet Fonctions paragraphe masqué avec condition page égal égale 1. Attention, dans ce dialogue, page au singulier représente le nombre total de pages et non le numéro de page courant. Notre document n'a qu'une page, la condition est donc vérifiée et le paragraphe est masqué. Nous pouvons forcer son affichage par le menu « Affichage »,« Paragraphe masqué ». Si nous passons en affichage page entière, une seule page, pas de pied, plusieurs pages, le pied sur toutes les pages.